Hola para cualquiera que me esté viendo. Yo soy un astronauta y estoy en espacio. Hay mucha gravedad, niños o adultos. Por favor, desde mi cohete, porque en la gravedad, si ustedes no se ponen el traje especial ni el casco, puede ser que no tengan más aire. Se, se los explico para que no sepa del espacio, como los babies. Oh, oh, golly, bump things. Open in the saying this is bit bit bit bit bit bit bit bit bit over a mountain saying pum pum pum pum pum pum pum pum pum and I'll say Oh, but it don't say buen amigos Adios